और तो अच्छा, हाँ, नहीं यार चल और बता भाई कहाँ से आया अरे यार प्रशांत ने मेडिकल खोला तो ये मालूम ही नहीं है नहीं नहीं यार यार साले की ऐसी करता हूँ फोन करके हेलो हाँ हेलो कौन जी मैं ज्योति मेडिकल से बोल रहा हूँ बताइए हाँ जो कल उद्घाटन हुआ है <laughs> हाँ जी डॉक्टर साहब मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए थी बताइए छोटू पेपर दियो हाँ सर बताइए जी बताइए बताइए कॉन्डोमेटिक लैंडोस्किन टेस्टोस्किन 500 mg है सर अरे सर ये कौन कौन सी दवा के आप नाम बता रहे हैं सर कोई ऐसी दवा तो बताइए जो मिले या आप पता नहीं कहाँ से अनशन नाम बोले जा रहे हैं तो क्या मतलब है दवाई का नाम है दवाई तो हाँ, इससे क्या मतलब है यार मेरी कोई कंपनी थोड़ी ना मैंने थोड़ी ना नाम रखे है यार जो डॉक्टर ने बताया वही तो मैं नाम बता रहा हूँ तीसरी दवा बताइए हाँ।, हाँ लिख रहा हूँ बताइए फेमा गंडो स्ट्रिट ट्विस्टेड कोला विम सिंह विम सिंह two fifty M G sir दवाओं का नाम बता रहे से लोना सही होता है अरे क्या सही होगा क्या नहीं यार ये हम क्या जाने तो डॉक्टर जाने दवा बताए तुम्हारे पास है या नहीं दवा तो मेरी पूरी दुकान में भरी हुई है पर नाम तो ऐसा बताओ जो मिले सब जगह अच्छा मैं कुछ और दवा बताता हूँ शायद वो आपके पास हो जी दवा लिखी है हाँ कैप्सूल कैप्सूल वाइग्रामेटिक I pill C plus plus लिख लीजिए सर क्या क्या नाम बताया ले जा रहे हैं और ये लंडीज क्या कायदे के नाम बताइए दवाओं के जो मिले क्या कस्टमर इतने लगे पड़े हैं तो मैं मजाक समझ रहा था कि नाम लिखिए कोई दवाइयों के नाम है दवाई तो ऐसी होती है कॉमी फ्लैम है सैरिडॉन है और तुम्हें कॉन्डम लेने तो मैन फोर्स का है डूरेक्स का है सब है कोई ढंग का है ऐसी चीज बताइए हम तुम्हारी मर्जी लगेंगे अबे अपनी मर्जी से तुम कौन सी खूबसूरत दवाई ले रहे हो झाटू झाटू नाम बता रहे हो दवा का नाम ले नहीं पा रहे हो बीच में टका मेरी जिंदगी बनाने पे लगे हो झाटू झाटू दवाइयों का नाम लेके अरे मैं आपको दवाई का नाम बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने सीनियर से बात कराइए अच्छा तो आप बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ कोई ठीक ठाक दवाई का नाम बताओ जो लेनी हो हाँ, तो कुछ दवाई और है मेरे पास शायद उनके आपके पास हो वो आप लिख लीजिए हाँ तो डिस्प्रिन कॉम्बी फ्लेम और कार्पोल हाँ ये हाँ एक सेकंड नाम लिखो हाँ अच्छा हाँ तो बताइए कितनी कितनी दे दूँ ये हाँ है आपके पास अच्छा तो ठीक है आप पचास पचास किलो भिजवा दो <laughs> तो का एक घंटे दिमाग कराया जा रहा है बांसुरी वाला मजाक सुध रही है भोसड़ी के तुझे तेरी माँ का चोट